Euh, notre page Europe à présent, et puis euh, ce focus sur la rentrée en Allemagne, avec, vous allez le voir, un choix pédagogique à Hambourg, qui est en vigueur depuis un an. Le redoublement est devenu interdit. Euh, pourquoi, comment Reportage de notre bureau européen, Christine Voss, Thibaut Graillot. À Hambourg, la révolution scolaire est en marche. De l'école primaire au lycée, plus question de redoubler, même pour les cancres, la solution des cours de soutien en petits groupes. Um, Ici, la prof est à peine plus âgée que les élèves, c'est normal. Cosima est lycéenne en terminale, elle encadre ses collégiens qui ont des difficultés en anglais et le résultat est étonnant. Les élèves peuvent mieux s'identifier puisque je suis encore lycéenne. Ils me considèrent comme une des leurs et prennent plus facilement la parole. Ouais, c'est cool que la euh, prof soit lycéenne. Elle comprend mieux nos difficultés hein. et on peut aussi la tutoyer. Si l'ambiance est détendue, le cadre est très strict, l'école, l'élève et les parents signent un véritable contrat d'objectif notifié noir sur blanc. Le document détaille le ähm, programme de formation, le planning, l'objectif. C'est-à-dire que l'élève a un rôle très actif, il ne suit pas juste un cours de soutien, mais il doit lui-même er approuver l'objectif à er atteindre. Dans ce lycée de Hambourg, près de 200 élèves ont bénéficié l'année dernière de cet accompagnement personnalisé, véritable alternative au redoublement. Le redoublement est inefficace, nous l'avons souvent constaté par le passé. Ça marche dans très peu de cas. Souvent les résultats ne progressent pas, bien au contraire. Lucas a suivi deux heures de soutien hebdomadaire en maths l'année dernière et a sensiblement amélioré ses résultats grâce à un travail personnel et au soutien de ses parents. J'ai trouvé ça très efficace car l'enseignant a pris du temps euh, pour chacun d'entre euh, nous, nous a toujours demandé si on avait bien compris et nous a fait refaire les exercices jusqu'à ce que ce soit assimilé. Nous sommes ravis qu'il évite le er redoublement, il s'est donné du mal. Ça valait vraiment le coup. Ce dispositif s'est élevé l'année dernière à 8 millions d'euros pour 20 000 élèves, moins cher que le coût du redoublement et plus efficace puisque 40% d'entre eux n'ont plus besoin de cours de soutien cette année.